Sraith Pictiúr 6. Drochaimsir an gheimhridh. Athrú aeráide. Dé Céadaoin a bhí ann. Bhí Bláithín agus Fionn sa seomra teilifíse ag féachaint ar an gclár faisnéise Prime Time. Clár faoi athrú na haeráide a bhí ar siúl. Cheap Bláithín gur fadhb chasta í. Thosaigh Fionn ag smaoineamh ar gheimhreadh na bliana seo caite. Oíche amháin, tharla stoirm uafásach. D'éirigh sé an-fhuar agus thosaigh sneachta ag titim. Thit an teocht ocht gcéim faoin reophointe. Bhí brat bán sneachta ann nuair a dhúisigh gach duine ar maidin. I rith na hoíche, phléasc píobáin i dtithe. Bhí uisce ar fud na háite. Bhí a lán oibre le déanamh ag na pluiméirí. Bhí billí arda le híoc ar fud na tíre. Thosaigh costais árachais ag méadú. Bhí stoirmeacha uafásacha gaoithe anuraidh freisin. Tharla go leor timpistí de bharr na drochaimsire. Lá amháin thit crann ar charr. Gortaíodh an tiománaí go dona. Tharla tuilte i gCorcaigh agus i mBaile Átha Cliath. Chabhraigh na seirbhísí éigeandála le teaghlach a bhí i sáinn i gCorcaigh. I mBaile Átha Cliath bhí paisinéirí sáite ina gcarranna nuair a bhris abhainn an Life a bhruacha. Bhí na seirbhísí éigeandála an-ghnóthach an lá sin. Dúradh ar an gclár go raibh an poll sa tsraith ózóin ag éirí níos mó. Dúradh freisin go raibh na cnapáin oighir ag leá. Cheap Fionn go bhfuil ár dtimpeallacht i mbaol.